चाहे बड़े हम ट्रिपल किल सपने बुने हम खटी मीठी हंसे हम कोई पूछे जो से Dominating. सब यही कोई आगे न पीछे लम्हे dominating. जाए कोई पूछे जो मुझसे चले नई राहें